O Rio Grande Record fica por aqui. A gente se vê amanhã às 7 da noite. Mais notícias você acompanha 15 para as 10 da noite no Jornal da Record. E você fica agora com mais um capítulo da novela Topíssima. Uma boa noite para você e obrigada pela companhia. Record, somos 100% Rio Grande.